ନମସ୍କାର ମୁଁ ସୁନିତା ବେହେରା ମୁଁ ମଥୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପାଥିନୀ ମୋ ଚିହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ମଥୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାପା ଓ ମା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ